A, B, C, D, E, ich will das B, G, E, F, G, H, I, J, K und auch für die Mama, L, M, N und O, da wäre ich wirklich froh. P, Q, R, S, T, es täte gar nicht weh, U, V, W, X, Y, Z, das wär jetzt aber richtig nett. A, B, C, D, E, ich will das B, G, E.